Arriba Nadal i vols fer compres. Estàs convençut que has de fer quilòmetres i quilòmetres i desplaçar-te per trobar bons productes i regals adients per les festes. Estàs equivocat. Vilafranca Espai de Comerç, un any més, porta tots els productes i regals que necessites a pocs metres de casa teua. I ja comprar a peu. Gaudeix del verdader comerç de proximitat i dels regals de la temporada que amics, coneguts i parents t'ofereixen a les seues vitrines. L'alegria serà recíproca. Vilafranca Espai de Comerç. Seguim compartint l'esperit de Nadal amb tots vosaltres.